привіт! Я Навка, співачка і авторка проєкту Україна в піснях. І я хочу подякувати Дар'ї Тимоніній за те, що вона зробила пісочну анімацію для одного з кліпів проєкту Україна в піснях, а саме Заграємо цигани старий». Що з того вийшло? Вмикайте YouTube, дивіться, бо це не перевершено.